электр қуаты су елге таңдық болғаннан кейін электр қуаты да елге таңдық болып есептеледі жана елге бекер иштетүүгө берилиши керек ооба менин шайлоодо платформам ушул бул жөн эле популисттик чакырык эмес бул реалдуу долбоор бизден чыгып жаткан электр кубаты элге күнүмдүк колдонууга акысыз берилиши керек бұл елден түзден түз өзінің жаратушысынан алған жеңілдігі